Всем привет, дорогие друзья! Меня зовут Мария Клеон. И в данном видео я хочу показать, как я ввожу деньги с проекта Binex. Потому что очень многие люди не доверяют, не верят, что это возможно, потому что они наталкивались на очень много хайпов, пирамид и нечестных админов. Я прекрасно понимаю это сама также. Теряла свои деньги. Очень сложно доверять, когда очень много обмана. Именно для этого я и записываю это видео. Итак, вчера я получила свою первую выплату в БРИЗ на проекте BinX. И появилась вот такая кнопочка «Получить вознаграждение». Когда я нажму эту кнопочку, у меня прокупятся недокупленные столы. Вот у меня 5 столов куплено в, в глобальной матрице. И остальные деньги упадут на баланс. Вот обновляю, чтобы вы видели, да, вот у меня баланс 38. Э, прокупается Бинары один раз с первой выплаты, с последующих выплат не будут прокупаться, уже будет 51 200 рублей чистый доход. Вот. И Дальше я вам покажу, как я вывожу деньги на Pair. На Pair, вот как вы видите, у меня вот специально обновлю, да, 277 рублей. Выводить я, конечно, буду не всем, а так чисто для того, чтобы показать. Деньги приходят мгновенно. Итак, нажимаю «Получить вознаграждение». Все. Теперь обновляем бинары. Вот, видите, бинары прокупились. Тут по нулям дохода нет, потому что только купила я их, да? И смотрим баланс. 38 923. То есть это за минусом бинаров. И теперь я буду выводить. Выводить буду на Pair, можно еще выводить также на Киви, Яндекс, Адвокэш, на любые карты, Мир, Мастеркард, даже на украинские карты. МТС можно даже на телефон да, ложить. Вот, но я буду выводить на Pair. Обратите внимание, что снимается комиссия, поэтому большинство людей, конечно, стараются выводить внутрянкой. Но для пробы я покажу. Выведу 1000 рублей. Надо ввести свой пайр. Вот я его скопирую. У меня тут уже есть. Нажимаю продолжить. Мне придет сейчас код подтвердить и снять. Мне придет сейчас код. Код должен прийти на почту. Сейчас я введу код. Код пришел. Так, 58, 37, 97. Нажимаю «Подтвердить». Все. Видите, баланс уменьшился. И теперь посмотрим на Pair кошелек. Пожалуйста, на Pair прибавилось. Давайте посмотрим в историю. Вот с учетом комиссии, вот какая сумма получается. То есть вы можете видеть по времени, да, сейчас 10.47, это красноярское время, с Москвой отличается на 4 часа. Вот, поэтому отнимаем 4 часа, будет 6.46, как раз вот минуту назад и получается. Как видите, все работает, это не лохотрон. Люди здесь работают очень давно, и все довольны, все убедились, что это офигительный проект. Самый лучший для меня проект на данный момент в, на рынке матриц. Есть, конечно, и другие достойные проекты, а, но в этом работает, по-моему, большее количество людей. Поэтому присоединяйтесь в команду. Команда у нас очень дружная. И мы только начали работать, у нас еще все впереди, будет очень много выплат. Присоединяйтесь. Всем удачи!